Eh, aquí en la provincia de Duarte, según las estadísticas eh, del ministro, 22 eh, casos, cuatro fallecimientos nuevos. eso es los datos que el ministro arrojó en una rueda de prensa en la cual nosotros estuvimos participando y le hicieron una pregunta sobre si él entiende que la Comisión de Alto Mando y la Comisión de Salud Pública, encabezada por él, eh, han dado resultado las medidas que han tomado, específicamente aquí en San Francisco de Macorís. La respuesta de él fue de decirme y dilatar con los casos que según él han venido disminuyendo eh, en cada boletín. Pero nosotros por tema de, educación, por tema de ética, desde ayer cuando nos eh, apartaron el turno para hacer preguntas, nos dijeron que nos limitáramos a una pregunta por medio. Como era mi primera participación, me, limité a una sola pregunta y no le hice la siguiente que, quedó en el aire, que si él está consciente, si él tiene el dato de que las personas aquí en San Francisco eh, de Macorís tienen miedo, primero, de hacerse la prueba y salir positivo, por el tema de que si salen positivos lo están trasladando de forma obligatoria al aislamiento de, de, el nosotros que ha, mejorado, que ha mejorado según tenemos reportes. Dos, el tema de las limitaciones también que hay de, pruebas. O sea, hay una saturación aquí en los diferentes laboratorios, más él, mismo reconoce que no tienen tantas pruebas para realizar y aquí hay muchas personas que también eh, no se han hecho la prueba porque no han podido. Y lo otro que le iba a complementar la pregunta es que si él está consciente de que hay personas que están falleciendo en sus hogares. Hay personas que están falleciendo en la Sin haberse hecho la prueba, o sea que no sabemos si por Exactamente, eso. sin, sin haberle hecho la prueba, entonces no se sabe, se desconoce si es positivo o negativo ah, al COVID-19. Entonces, eh, eh, eh, dentro de lo posible, si mañana me, pueden, me dan el espacio, le voy a preguntar si está consciente y el comité que él representa como salud pública, como ministro de salud pública, está consciente de que eh, esa situación no está estadísticamente eh, eh, plasmada en los informes que él está presentando cada día en cada O sea que no son, no son todos los que son, como se dice, es porque no todos están contados. Los familiares hablan de que los síntomas que presentan sus, sus pacientes, sus no son los mismos del COVID, pero no han llegado a poder realizarse la prueba. Decir que del boletín, los cuatro, en la provincia de Duarte, cuatro casos positivos nuevos. Y de estos se suman un 94 casos de, de COVID-19 y continúan las mismas 22 muertes que en el día de ayer, en el boletín 11, habló el ministro de Salud Pública. Sigue el Distrito Nacional con la mayoría de los casos acumulados, 462. Eh, Diga. Excusa más Raquel, antes de, hay una persona que no dijo el nombre, pero sí mencionó que de aquí, de esta provincia, que estaba interna, recluida en un centro de salud en Santo Domingo. Ah, sí, él lo dijo, pero eso no está en la eh, contabilidad. pero no, exactamente, no está en la no Ojalá, ojalá que, caramba, eh, eh, eh, eh no que estamos ahí. Hay que investigar. Este boletín, Raquel, en pantalla. Correcto, hay que investigar quién fue esa persona que dijo que es procedente de la provincia de Duarte y que había fallecido en la madrugada o en la noche. Recuerden que el boletín corta a las 6 de la tarde de todos los días, que refleja la realidad de que de la estadística que está llevando el Ministerio de Salud Pública hasta las 6. Por eso esa contabilidad esa muerte va a aparecer en el boletín 13, el de mañana. El de hoy, el boletín 12, habla el Ministerio de Salud Pública, 1.109 casos confirmados en el país, 51 fallecidos, 5 personas recuperadas y 2.146 personas descartadas. Y en el caso local ya de San Francisco, como le decíamos, sobre todo hace unos instantes, continúan las 22 personas eh, la estadística de 22 personas fallecidas, al igual que ayer, 94 casos totales de acumulado positivo y 4 casos nuevos positivos de acuerdo a salud pública. Pero en las redes sociales se visualizan imágenes de personas sacando familiares fallecidos eh, con, en una situación tétrica muy dolorosa. Eh, pasmosa realmente, pidiéndole a Dios fortaleza para esos familiares, para poder enfrentar esa realidad que nos ha tocado. Y bueno, como bien apuntabas, muchos casos de esto pues no están contabilizados porque no han llegado a realizarse la prueba. Por tanto, el Ministerio de Salud Pública no lo va a, no lo va a tener en sus estadísticas, no lo va a contemplar porque no llegaron a ese procedimiento. Ahora bien, el protocolo de enterramiento ha sido cuestionado también, ha sido bastante cuestionado porque aunque existe un protocolo, que los médicos no dan a conocer, pero dicen si hay uno. Y ayer escuchaba un poquitito de la entrevista del de, eh, el doctor Mena, como ejecutivo del siglo XXI hablar de este protocolo y que lamentablemente, eh, aunque existe, no todo mundo, todo mundo debe reportar los casos de las clínicas, los casos que llegan a las clínicas de nuestra provincia y los hospitales con mayor carácter de obligatoriedad, reportarlo a salud pública y asumir el protocolo de enterramiento o de, pero, de cremación. Aquí no se están cremando los, los cadáveres y hemos visto en imágenes gente en motores que van cargando ataúdes y como le decía también en algunas casas, frente a las casas, como bajando de eh, un segundo nivel, eh, persona, una persona fallecida, o sea, esas personas, si se comprobase que fue de COVID, entonces de seguro que pudo haber contagiado a muchísimos más miembros de la familia, por lo que urge que se haga una, una investigación real y que se le haga la prueba a ellos. Pero sí, en el boletín decía el ministro Rafael Sánchez Cárdenas de que las pruebas, eh, los kits están limitados, que ha habido dificultad, pero no solo República Dominicana, sino en el mundo. Ha habido dificultad para acceder a estos. Eso es, un, es lo más penoso porque aquí no cuestionamos nosotros en nuestra provincia, con énfasis en San Francisco, que es la generalidad de todos los casos que hay de COVID. No cuestionamos qué ha fallado las autoridades gubernamentales, alcalde, eh, los candidatos electos positivos. Estábamos acéfalos de autoridades. En el Ministerio Público han sido sustituidos con, una, eh, con la señora Mayra Vidó, directora interina en el Provincial de Salud, en la, a nivel regional, pues hubo un nombramiento de otra persona, o bueno, o adjudicación de, responsabilidad, porque no supone que a los funcionarios, porque salgan positivos, no deben ser cancelados. Esa es la lógica no, no, lo, no lo reconoce, no, no, no se entiende de que así suceda. Garabot infectado, Morissette también, pero entonces en nuestras autoridades aquí estamos eh, deficientes, están totalmente deficientes para la toma de decisiones y ayudar a la población en esta emergencia mundial, en esta guerra de este enemigo silente que tenemos todos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La pregunta, ¿falló el gobierno? ¿Falló el ministerio? está fallando la población para no acatar la medida y siguen saliendo en masas a hacer filas a pie juntitos uno de otros en los supermercados, en el mercado, en todos los lugares. ¿Qué está fallando? Tenemos que reflexionar porque de acuerdo a lo que decía Mina en el día de ayer en una entrevista nacional, todavía aquí estamos empezando. Lo más fuerte, y así lo ha dicho también Clemente Terrero, infectólogo médico ha dicho, lo más fuerte no ha llegado. No hemos visto la cantidad de, positivos y de casos en los sectores más vulnerables. Los casos que se han dado a conocer son de clase media y alta. Entonces, imagínese usted cuando llegue a esos sectores vulnerables que la propia realidad le da en la cara de la pobreza y la falta de la limitación de agua potable que tiene nuestro país, inclusive para poder lavarnos las manos constantemente. Reflexionemos y aportemos cada uno la cuota que nos corresponde como ciudadanos y exijámosles también al gobierno que cumpla con su función. Roberto. Mira, eso es así, eh, Raquel. Más adelante vamos a estar eh, eh, detallando estos temas sobre lo que está sucediendo con este tema aquí y sobre las autoridades que lamentablemente no sé qué ha pasado con las autoridades. es normal y ellos tienen derecho a tener miedo de salir a las calles, de ser contagiado. Eh, recuerda que también la mayoría de nuestras autoridades son personas eh, que sobrepasan los 50 años y quizás... Eh, no, han sido contagiadas, uno lo entiende, pero ellos tienen un equipo. Pero, pero, Exactamente, ellos tienen un equipo, tienen asistentes, tienen los teléfonos, pueden hacer llamadas porque no necesariamente estamos pidiendo que presencia de ellos física desde un principio eh, que comenzamos eh, eh, ya esta pandemia y comenzó a crecer y comenzaron a fallecer las personas y a, detectarse la cantidad de casos positivos de COVID-19, hemos estado diciendo que las autoridades deberían, por lo menos vía teléfono, hacer algún tipo de presión al gobierno central y al mismo Ministerio de Salud. presión bueno, presión no porque no le vamos a exigir que ellos mismos se claven su cuchillo, son representantes del gobierno. Pero, sí, que se vea la actitud de interés por, por ayudar al pueblo. Porque en elecciones, en campaña, tú lo ves muy a muy buscando el voto. esto no es un asunto esto es un asunto de que yo soy del partido del PLD, del partido de gobierno, esto es un asunto de vida o muerte, donde la gente de San Francisco de Macorís, muchas personas han fallecido entonces, el ministro está, principalmente el ministro creo que está ciego, el ministro de Salud está ciego, se ha eh, eh, eh, eh puesto una venda porque él, no está yendo a, los diferentes pueblos, en este caso a San Francisco de Macorís, vino una vez, tomó algunas medidas drásticas y se fue. Entonces los datos que le están llegando a él no son los datos reales. Entonces, por ende, los datos que él tiene, eso mismo se lo pasa a la Comisión de Alto Mando y también al mismo presidente de la República. Entonces, si no tiene los datos reales, no van a tomar las medidas reales eh, que necesitamos. Pero mira, Raquel, vamos a nuestra primera pausa, eh, porque ya organizamos un poquito lo que son los temas de nuestra publicidad y le reiteramos las excusas a nuestros anunciantes por algunas fallas que hemos estado presentando por el tema de que esto es remoto, el control máster está en su casa, eh, la empresa Telenor, que cada día tenemos que agradecerle de que eh, ha facilitado que nosotros podamos salir eh, dentro de lo posible al aire, a nuestro compadre Julio Vargas, presidente de Telenor, y Eugenio Vargas, que han hecho ese esfuerzo junto a todos los técnicos. Entonces vamos